avons versé notre sang pour ta gloire, mais maintenant c'est le tien qu'on va boire, sous son coup partout, resserrons nos mâchoires, à 100%, remplissons nos ciboires, quand nous deviendrons des ombres, là cette nuit nous pourrons J'ai aussi à avons versé notre sang pour ta gloire. Mais maintenant, c'est le bien qu'on va boire. Sous vous par partout, resserrons nos mâchoires. À 100%, remplissons nos cimoires